No, God! No, God, please, no! No! No! No! <laughs> no, no, no, no. <laughs> हे भगवान रीट को पेपर देने जाऊं बहुत बढ़िया तरीकों पेपर दिलवाइयो अरब का लीक लाग ना करवा दियो मेरू बार बार मेरे को कर देगी नहीं बढ़िया तरीकों में पेपर करवा दो और मैंने जानता है बस भीड़ भाड़ नहीं लाता है मैं को सीट मिल जा तो हाथ बस गमा जनता पान सीट मिल जाए मैं को